फकीराना अंदाज का गीत है हम्म, हम तो मस्त फकीर हमारा कोई नहीं ठिकाना रे हम तो मस्त फकीर हम तो मस्त फकीर हमारा कोई नहीं ठिकाना रे जैसा अपना ना प्यारे वैसा अपना जाना रे हम तो मस्त फकीर हमारा कोई नहीं ठिकाना रे जैसा अपना ना प्यारे वैसा अपना जाना रे राम घाट पर सुबह गुजारी प्रेम घाट पर रात कटी राम घाट पर सुबह गुजारी प्रेम घाट पर रात कटी बिना छावनी बिना छपरिया अपनी हर बरसात कटी बिना छावनी बिना छपरिया अपनी हर बरसात कटी देखे महल दुमहल कितने उनमें ठहरा तो समझा देखी महल तू महले कितने उनमें ठहरा तू तो समझाओ कोई घर हो कोई कोई घर हो भीतर से तो हर घर है वीराना रे हम तो मस्त फकीर हमारा कोई नहीं ठिकाना रे ये सपना ना प्यारी वे सपना जाना रे औरों का धन सोना चांदी अपना धन तो प्यार रहा औरों का धन सोना चांदी अपना धन तो प्यार रहा दिल से जो दिल का होता है वो अपना व्यापार रहा दिल से जो दिल का होता है वो अपना व्यापार रहा <clears throat> हानि लाभ की वो सोचें जिनकी मंजिल धन दौलत हो हानि लाभ की वो सोचें जिनकी मंजिल धन दौलत हो हमें सुबह की ओस सरीखा हमें सुबह की होश शरीखा लगा नफा नुकसान रे हम तो मस्त फकीर हमारा कोई नहीं ठिकाना रे जैसा अपना ना प्यारे वैसा अपना जाना रे कांटे फूल मिले जितने भी कांटे फूल सुख तो कांटे फूल मिले जितने भी स्वीकारे पूरे मन से कांटे फूल मिले जितने भी स्वीकारे पूरे मन से मान और अपमान हमें सब दौर लगे पागलपन के मान और अपमान हमें सब दौर लगे पागलपन के <clears throat> कौन गरीबा कौन अमीरा कौन गरीबा कौन अमीरा हमने सोचा नहीं कभी कौन गरीबा कौन अमीरा हमने सोचा नहीं कभी सबका एक ठिकाना सबका एक ठिकाना लेकिन अलग अलग है जाना रे हम तो मस्त फकीर हमारा कोई नहीं ठिकाना रे जैसा अपना न प्यारे वैसा अपना जाना रे अंतिम है सबसे पीछे रह कर भी हम सबसे पीछे रह कर भी हम सबसे आगे रहे सदा सबसे पीछे रह कर भी हम सबसे आगे रही सदा बड़े बड़े आघात समय के बड़े मज़े से सहे सदा दुनिया की चालों से बिल्कुल उल्टी अपनी चाल रही दुनिया की चालों से बिल्कुल उल्टी अपनी चाल रही जो सबका सुरहाना है रे जो सबका सिरहाना है रे वो अपना पहचाना रे हम तो मस्त फकीर हमारा कोई नहीं ठिकाना रे जैसा अपना ना प्यारे वैसा अपना